Estou aqui para defender essas árvores que ainda dá oxigênio para nós, limpo. Como eu defendo a vida do meu povo, que são originários desse país, mas só fumo roubado. 500 e poucos anos fumo roubado. Se caso tirar esse espaço de nós, eu sairei no caixão. Daí, mais um sangue indígena vai na mão de quem se diz defende a vida, de quem se diz defende o direito, mas apenas estamos lutando para bem viver do nosso povo indígena, no nosso território. As mulheres que estão buscando, a mulher vó que está buscando, as mães estão buscando. Aqui tem mulher grávida, tem nós da idade, tem criança, tem criança de colo. Já chega a violência. Nós queremos só espaço para moradia, espaço para plantar o que a gente come, para proteger também as árvores que estão aqui, proteger a água que está aqui nascendo na terra. Será que no futuro nós não vamos precisar dessas águas das nascentes? Então eu apelo para a senhora, excelentíssima juiz, ver nesse lado, lado de vida, direito de viver, né? direito de nós estar nesse morro, no pé do morro e proteger.